නිත්‍ය කතන්දර සිදුවන සියල්ල යහපත සඳහා වල්රාජ සිංහයාගේ ගුහාවට ඇතුළු වන ස්ථානයේ වන මෘග රංචුවකි. වනයේ රජු දඩයමේ ගිය විට ඇඟිල්ලේ පහර වැදී ඇඟිල්ල කැපී ගොස් වන සතුන් ශෝකයට රැස් විය. එක එක සතා එක පෙළට හිටගෙන ගුහාව ඇතුළට ගිහින් සිංහ රාජයා දැකලා ආපහු හැරුණා. සිංහරාජ ඇඳ මත වැතිර සිටියේ කකුලේ සවිමත් වෙලුම් පටියක් බැඳගෙනය. සිංගරාණී ඇසළම හිඳ සිටියේ නහයන්කා කියන ඇස්වලින්. එක එක සතා පීලියට යද්දී කොස්පේලි අතරට ඇවිත් ඇතුළට ඇවිත් සිංගරාජා ළඟට එනකොට සුසුම් හෙලලා කිව්වා මේ ඔක්කොම හොඳයි කියලා. සිංගරාජා කෝපයෙන් විය. අපේ එක ඇඟිල්ලක් නැති වෙලා සිදුවන සියල්ල යහපතට බව මේ හිවරුන් පවසයි. එය අල්ලා සිරගෙදර අගුල දමන්න සිංගරාජ නියෝග කළේය. සොල්දාදු වඳුරන් කඩා පැන නරියා අල්ලා ඇදගෙන ගියහ. සියල්ල සිදුවන්නේ අපගේ යහපතට බව මම ඔබට ඇත්ත කීවෙමි. කොස් හරා වැළපුණේය. සිංහරාජගේ කකුලේ තුවාලය සුව වීමට මාස 3ක් ගත විය. කකුලේ ඇඟිල්ලක් නැති වූ සිංහරාජ මනරම් ලෙස ඇවිදීමට නොහැකිව කොර ගසමින් ඇවිද ගියේය. එබැවින් සියලු සතුන් මොහොතේ යංගෙන් හැඳින් වූයේ කොර රජ යනුවෙනි. හැමෝම සිංහරාජයට විහිළු කරනවා අහලා සිංහරාණිට හරිම දුකයි. කුමක් කරන්නද? Tamanට මේ পদවිය දුන්නේ මොන සතාද කියලා දන්නවනම් සිංහ පැටියාගෙන් දරුවම් කරන්න කියන්න පුළුවන් කියලා කුමාරයා හිතුවා. එසේ නම් කර ඇති දඟකාර හාව යනු කුමක්ද කිසිවෙකු දන්නේ නැත. සිරගත කරන ලද හිවලුන්ට දිනකට එක් ආහාර වේලක් නිර්මාංශ ආහාර ලබා දෙන ලදී. වල්හල පළතුරු දැක්කම හිවලෙකුට ඔක්කාරය එනවා මොනවා කරන්නද? අපි කට වහගෙන ඉන්නවට වඩා ජීවිතේ නාස්ති කරගන්නවා කියලා කොස්කොස් හූල්ල හූල්ලමින් හිටියා. දිනක් වනයේදී දඩයම් කිරීමට ඈතට පැමිණි සිංහයා එක්තරා ස්ථානයක විවෘත කර තිබූ කූඩුවක සිටි බැටළු පැටවෙකු දුටුවේය. ආසාවෙන් බැටළු පැටියා මතට පැනලා ඕව දෂ්ට කළා. ආහාර ගැනීමෙන් පසු සිංහයා ഘോഷා කරමින් ආපසු පැමිණි අතර යකඩ කුරුව කම්බි දොරකින් වසා ඇති බව දැක මවිතයට පත්විය. අපි කුරුවක හිරවෙලා කියලා හිතනකොටත් වේදනාවක් දැනුණා. කෝපයෙන් බොරවන ලදී. එවිට කූඩු කළ සිංහයා තම කරතේ ගැට ගසා ඇදගෙන ගිය මුරකාරයෝ අපේ කුමාරයා ඉල්ලූ පරිදි ඔහුට සෙල්ලම් කිරීමට සිංහයෙකු ලැබී ඇත. මෙය දැකීමෙන් මොහු ඉතා සතුටු වනු ඇත. කුමාරයාගේ සතුට දැක රජතුමා අපට තෑගි දේ කියා කතා කරමින් මාලිගාවට ළඟා වූහ. සිංහයා කොරවී සිටින බව දැනගත්තේ කෝරුවෙන් එළියට ගත් පසුවයි. මෙය දැක ශෝකයට පත් වූහු මේ ආබාධිත සිංහයෙක්. අපේ කුමාරයාට මේක සෙල්ලම් කරන්න පුරුදු වෙන්න බෑ. ඉතින් ඌව කැලේට ගෙනihin දාලා යන එක හොඳයි. ඉක්කී මුර සිදුව සිංහයා ආපසු කැලේට ගෙන ගොස් දමා ගියහ. සිංහයා ඉමහත් සතුටට පත්විය. අපිට ඇඟිල්ලක් නැති නිසා එයාලා අපිව දාලා ගියා. සිදුවෙන හැමදේම හොදට කියලා එදා නරයා කිව්වම අපි තරහ වෙලා ඌව කූඩුවට දැම්මා. ඒත් ඒක හරි කියලා මට දැන් දැනෙනවා. සිංහයා තම ගුහාවට ගොස් තම බිරිඳට සහ පැටවුන්ට සිදුවූ දේ කීවේය. එකිනෙහිම ඔහු සිදුවූ වඳුරන් කැඳවා සිරගේ විවෘත කර හිවලාව එළියට යව අනකලය හිරගෙදරින් නික්ම ගොස් කොස් සාද පිළිගත් සිංහරාජා දැනුම මුහුද අද සිට ඔබ මගේ හැමති සිදුවන සියල්ල යහපතට වේ ඔබ එදා කීගේ සැබෑ වී ඇත. ඔබ ඔබේ කාලය ගත කර කවුරුන් කුමක් කියවත් සොයා බැලිය යුතු බව මට වැටහීම ගැන මම සතුටු වෙමි. සිදුවන සෑම දෙයක්ම හොඳේ ඔබ සිතන්නේ නම් වේදනාව ඇති කරන හැසිරීමක් නොමැත.